Dalam sifat yang kelima ini, kita akan membincangkan dua sifat yang kita namakan izlak dan juga ismat. Ini kita sedang membincangkan tentang huruf-huruf bahasa Arab daripada sudut dekat ataupun jauh dia sampai kepada penghujung bunyi keluar suara tersebut. Ha, okay. Apa yang kita maksudkan daripada ini? Bila kita sebut izlak dan lawannya ismat, bila kita sebut izlak membawa maksud huruf-huruf yang bakal kita sebutkan ini adalah huruf yang berlaku dengan cepat dia berlaku dengan begitu mudah, begitu pantas. Kenapa? Kerana kesemua huruf-huruf yang bakal kita sebutkan ini, dia berada di hujung-hujung kita. Hujung tu di mana? Di kawasan bibir dan juga bermain-main di hujung kawasan lidah. Ah, itu semua kawasan paling hujung sebelum exit, sebelum keluar. Manakala huruf-huruf ismat adalah huruf-huruf yang berada di belakang-belakang. Sama ada daripada tekak, daripada langit-langit atas, ataupun huruf-huruf daripada tepi, gigi-gigi dan sebagainya. Itu semua di belakang. Kita sedang bincangkan huruf di depan. Al-Izlaq. Apakah huruf-huruf Izlaq? Hurufnya adalah Fir, Man dan juga Lub. Ataupun sebagian dalam buku ditulis Farra, Man, Lub. Fa, Ra, Mim, Nun, Lam dan juga Ba. Okey. Huruf-huruf ini adalah semua huruf-huruf yang bersangkut paut dengan hujung lidah dan juga bermain-main dengan bibir. Seperti huruf fa. Huruf fa adalah huruf-huruf yang bersangkut paut dengan bibir. Gigi bertemu bibir di hujung. Fa. Senang nak sebut. Af, fa, af, fa. Ra. Seperti itu. Ra berada pada lidah kita. Bukan betul-betul hujung. Side tepi sikit okey berada di hujung atas eh, langit-langit ataupun di hujung gigi kapak kita atas maka kita sebut ar ra senang untuk sebut ma am an firman lam al dan juga ba ab okey ini adalah huruf-huruf yang kita sebutkan sebagai huruf-huruf idlak firman lub. Selain daripada itu, kita namakan sebagai huruf-huruf ismat iaitu berbaki daripada semua huruf-huruf hijaiyah lain. Kita akan dapat lihat huruf ismat adalah huruf-huruf yang sedikit sukar untuk kita sebutkan. Dia berlaku dalam split second, sekejap. Tapi kita boleh bandingkan bahawa sukar sedikit untuk sebut huruf tersebut seperti kha, ah. Dia datang daripada belakang sini, daripada tekak. Begitu juga kita sebut aq, qaf di atas lagi. Kita sebut jim di langit-langit, aj. -langit lambat sampai kepada hujung berbanding dengan first kita sebut af kat sini kita sebut ab ab kawasan ini tak ada kena mengena dengan awal-awal bahagian anggota tubuh badan kita okey baik itulah dua sifat izlaq dan juga sifat lawannya iaitu ismat